で今いるのはあ博多シャングという場所ですあのこちらのあのうちのお城に私たちの農園があります。今、スキのあ僕の農園の中にいます。 今こちらのところをあのコーヒーのあ今ハンディピック終わってるんですけどあの今農園の周りのことに皆様に紹介したいと思っています農園の中でいろんな木ありますの以外は野生動物もいますそれはちょっと後であの映像で見せたいと思っていますどうぞゆっくり楽してください አካባቢቱን ለመጠቀም በጣም ብዙ ጊዜ ከእናንተ ጋር ስንነጋገር ቆይቻለሁ። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ለዚህ ድል በመግባት በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ ብቻ ሳይሆን እኔም ስጠቀም አካባቢ ተጠቃሚ ነው። ለአካባቢ የተለያየ ልማታዊ ነገሮች ይመጣሉ። ከዚህ አንጻር የተወለድኩበትም ስለሆነ ተቆርቁሬ ቦታ ይመቻል። እግዚአብሔርም እየጸለይኩ የቆየሁት ጉዳይ ስለሆነ ከዚህ አንጻር በመምጣታችሁ ደስተኛ ነኝ። ለሚሰራ ልማትም ደግሞ በጣም አካባቢቱም ችግር የላቸውም፣ ይስማማሉ። ፊቸ ወላያን ገባይና በቂ ሄረባኒ ነው እና ማየ ዋጋ ሆነ ለባ ኬኔ ስንተኛ ክፍል አምስተኛ። አምስተኛ ትምህርት ቤት ትልቅ ቶ ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው? ዶክተር መሆን የምትፈልገው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ታድሰ የገደችው ልጅን በቃ ሰወዶትን ሰወዶትን ሶንጎትን እንን አገረ ጋላነ ኢትን ባጥሬ ነው ita haga lasun gudan